ibu berita semudah usaha yakin akan cintamu yakinkan segalanya perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa api dan harapan semua tumbuh tangisan dan tawa serta yang canda berjuta benci juga rindu dan semua tumbuh senada cinta bersemi di antara kita menyandang anggunnya Berada jiwa asmara Terlanjur untuk terhenti Di jalan yang telah tertempuh semenjak ini Sehidup selama Kian lama kian pasrah Ku rasakan juga Janji yang terucap Tak mungkin terhapus saja Walau rintangan berjuta Walau cobaan memaksa diriku terjerat Cinta adalah Rasanya tak mudah Cinta adalah kenangan Gorisan hati hati Yang kasar Itu tadi Pak Rizal. masih ada buat semua yang ada di sini